देश के वित्त मंत्री पीयूष गोयल का यह कहना है कि हमारी सरकार ने कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ दी है उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों में पहला हक गरीबों का है करीब छह लाख गांव खुले में सोच से मुक्त हो गए और सस्ते अनाज के लिए सरकार द्वारा 1.7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर नब्बे हजार करोड़ रुपए खर्च हुए एक करोड़ एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए गए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत सस्ते दामों पर दवाइयाँ मिल जाती हैं 50 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान योजना हम लाए हैं इससे गरीब परिवारों के 3000 करोड़ बचे हैं 2021 तक सभी इच्छुक परिवारों को बिजली मिलेगी फसलों का पी लागत डेढ़ गुना किया गया है प्रधानमंत्री किसान निधि योजना को मंजूरी दे दी गई है दो हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसान को हर साल छह हजार रूपए मिलेंगे किसानों के खाते में तीन किस्तों में पैसे दिए जाएंगे इसका फायदा 12 करोड़ किसानों को मिलेगा और किसान निधि के लिए पिछहत्तर हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया इसी तरह गायों के लिए राष्ट्रीय कामधेनु योजना सरकार शुरू करने जा रही है राष्ट्रीय गोकुल योजना के लिए सात करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं राष्ट्रीय गोकुल योजना के लिए जो राशि आवंटित की गई है उसका पूरी मुस्तैदी से पालन किया जाएगा पशुपालन तथा मत्स्य पालन करने वाले किसानों को ब्याज में दो प्रतिशत की छूट मिलेगी किस हजार से कम वेतन वाले मजदूरों को सात हजार रूपए का बोनस मिलेगा न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ा दी गई है